La verdad que ha sido un camino muy difícil, no ha sido nada fácil porque a veces pensaba yo que, que por venir de mi país a lo mejor aquí iba a encontrar apoyo y gracias a Dios ahorita ya lo estoy hallando a personas que Dios ha puesto. Pero al inicio sí me preocupé porque pensaba que yo venía por proteger, por darle un futuro mejor a mi niña y, y lo que había pasado ahora que me la habían quitado. La entrada fue aquí por San Luis, por San Luis y Ahí entré el 25 en la madrugada, el 25 de mayo, y ahí fue cuando nos detuvieron. llevaron allí a, Yuma. A los dos días me llevaron mi niña, me la quitaron. ¿Y a dónde la mandaron a ella? Ella la mandaron a Nueva York, pero a mí me dijeron que solo iba a ser por unos días. Yo no esperé que me le iban a quitar más de mes. Sí, pero mi niña al principio no era la misma a veces mm, creo que ella pensaba que yo, porque ella la señora que la cuidaba siempre le decía que era su mamá y a veces a mí yo sentía que no era la misma conmigo, pero primero Dios que ella se viera adaptando nuevamente a como era antes. ¿Y por qué, por qué salís? ¿Por qué decidiste venir? Pues porque en mi país hay mucha pobreza y aparte de eso la delincuencia no se puede trabajar y decidí venirme por sacar adelante a mi niña y evitarla de cosas que puedan pasar en mi país. Muy bien. Evitarla de peligro.